Bienvenidos al primer tutorial sobre números para el desarrollo. A lo largo de este curso tendrás la oportunidad de explorar y aprender a sacar el máximo partido del nuevo portal de datos abiertos del BI. En este tutorial revisaremos los antecedentes de números para el desarrollo. ¿Qué es el portal Números para el Desarrollo y por qué se creó? Números para el Desarrollo es el portal de datos abiertos del BID y permite explorar, visualizar y reutilizar datos de América Latina y el Caribe que provienen de las investigaciones y otras fuentes utilizadas por el banco para la generación de conocimiento. Este portal da la posibilidad de encontrar en un solo sitio datos que pueden ser de interés para quienes trabajen en temas de desarrollo en la región. Datos de países de América Latina y el Caribe a un nivel desagregado no disponible en otras fuentes. Hay indicadores únicos como dolarización, deuda pública doméstica, salarios de pobreza y porcentajes de participación en pensiones y seguridad social hay indicadores de panorama social curados cuidadosamente por los especialistas del sector social del BID. El portal ofrece visualizaciones de datos interactivas y animadas, incluyendo en la página principal. El portal provee reportes de países construidos por especialistas del BID que destaca los indicadores de desarrollo claves para el promedio regional en la sección Un vistazo al país. Da acceso rápido y fácil a datos para todos, economistas, estadísticos, funcionarios públicos, periodistas y profesionales del desarrollo. Es fácil reutilizar y compartir los datos. El BID usa licencias Creative Commons que indican claramente cómo pueden usar los datos. Hay información sobre la licencia en el aviso legal. Es apto para dispositivos móviles. Puedes haber notado que no todos los países tienen el mismo número de indicadores. Esto no es un error, más bien refleja la diferencia en la disponibilidad de los datos en toda la región. Dado que los datos disponibles en números para el desarrollo provienen de otras fuentes, tales como los gobiernos de los países, si el valor de un indicador no está disponible, no se encuentra disponible en el portal. En la región del Caribe en particular, hay escasez de datos. ¿Qué contiene? Números para el Desarrollo se compone de indicadores de integración y comercio en la región. Más de 1.700 indicadores que consolidan datos sobre macroeconomía, cuestiones sociales, comercio exterior, flujos de capital, mercados y gobernabilidad, indicadores sociales que aportan valiosa información sobre las condiciones socioeconómicas de América Latina y el Caribe, entre otros. Hay descripciones detalladas y la fuente de información para todos los indicadores. ¿Qué se supone que debo obtener de estos datos? Comparar fácilmente indicadores multisectoriales. Acceso fácil y rápido a datos socioeconómicos y otros indicadores específicos de la región. La posibilidad de descargar para tu reutilización grandes cantidades de datos por país e indicador durante varios años. Este tutorial cubre un resumen del portal Números para el Desarrollo y sus antecedentes, incluyendo las tres bases de datos y otras características principales. Asegúrese de visitar el blog para obtener información adicional.